Avrupa'daki hiçbir insanın, hiçbir erkeğin, hiçbir cinsel ilişki kuran insanın cebinde her zaman bir kondom sahibi insanlardır. Bizde hiç kimse kondomu daha marketin almaya ya da eczaneden almaya utanan insanlarımız bile var hala. Kondom, utanırım ama zil ilişkiye gelince utanma. Öyle bir şey olabilir mi yani? Bu, bu mantıklı mı? Kondom marketlerde satılıyor artık. Gidip de istemiyorsunuz. Kasadan nasıl geçireceğim diyor adam bana. Ne demek kasadan nasıl geçireceksin? Armudu nasıl geçiriyorsa, <laughs> domatesi nasıl geçiriyorsa onu da kasadan öyle geçeceksin. Rafta satılıyor çünkü. Alacaksın rafta gideceksin. Her ne yapıyorsun? Sen Dışkı yapmıyor musun? Çiş yapmıyor musun? Öksürmüyor musun? Balgam atmıyor musun? Yemek yemiyor musun? İçmiyor musun? Cinsel ilişkide bu kadar doğal bir şey. Bunlar bu kadar genişlemişken hala bu devir bunları kendine sorun edip bence sorun etmiyorlar da sanki kullanmak istemiyorlar. Onun rahatlığına erişmişler. Bir tabiri vardır herkes bilir parantez içinde. Rahatlık diyorum ben buna. Uzun bir cümlesi var ama burada şimdi onu konuşmak istemiyorum ama rahatlık. Yani zevkimin rahatlığı. E zevkinizin rahatlığı 1, 2, 5, 10. E sonra hayatınızın rahatlığına ne olacak? Hayatınızdaki mesela frengi. Frengiye bulaşan insanların tedavileri çok uzun sürüyor. Hemen bitti diye bitmiyor. Onların birçok e, ölçümleri var. Ömür boyu ölçüm yaptırıyorsunuz. Herhangi bir şeyden minicik bir şey olsa gene devam edebilecek durumda bir e, vücutunuzda iz kalıyor. E, gelelim e, fikir görüşü bu da şimdi zamanımızda o kadar çok çoğaldı ki çocuklarda başladı. 19-20 yaş çocuklarda başladı. Niye mi? Korunmayı bilmedikleri için. Bu programı, bu sosyal medyayı arkadaşlarımızın açması ve bana gelmeleri rica et. Bu konuda benim konuşmam. Çünkü benim bu konuda çok e, deneyimli olduğumu, çok insan gördüğümü, çok insan tanıdıkları için bu konuda bizde e, bir yardımımız olursa, insanları bilinçlendirebilirsek, insanları özellikle cinsel ilişkide korunmaya karşı bir e, hazırlık yapabilirsek ve bunu öğretebilirsek, hiç olmazsa cinsel yoldan bulaşan birçok hastalık en kötü yüzde seksen, yüzde yetmiş gibi oranda bir sağlıklı bir yaşam sağlayabilir. Virüsünün tedavisi bulunmuş durumda. Tedavi oluyor insanlar ama e, virüsü öldürmüyor zaten. E, virüsü bağışıklık sistemindeki çökertiyle başka rahatsızlıklar geliyor. Ha kanser kadar çok hayır değil. Evet bizim ülkemizde e, böyle bir e, oran az. Ama ben azlığından korkmuyorum. 5 sene önce 10 sene azdı. Şimdi daha da fazlalaşıyor. Hani azdı ama şimdi daha da fazlalaşıyor. 14 bindi 28 bin oldu. Öyle bir uçuk öyle bir e, fazla zamana yayılıyor ki. Yani e, şöyle söyleyeyim, lafımı şöyle bağlamak istiyorum. Herkes cinsel, cinsel ilişkiye girme hakkı var. İnsanlar hoşlandıkları, beğendikleri, istedikleri, karşılıklı anlaştıkları herkese cinsel ilişki kurabilir. Bu bir öğlen yemeği, bir içmek, bir e, gezmek, tozmak kadar insanların doğru ama lütfen herkes kendini koruma altına alsın. Tek eşli değilseniz eğer Tek eşliyseniz tabii ki bunun e, sorunları ve problemleri tamamen ortadan kalkabilir ama tek eşli değilseniz karşınızdaki insanları düşünün. Önce kendinizi düşünün ve muhakkak korunmalı seks yapmaya kendinizi alıştır. Bu bizim ülkemizde bu alışkanlık çok az ve bunu alıştırın. İnanın size sonuçları o kadar kötü ki hayatınıza mal olabilir. Biz diyoruz her zaman için cinsel ilişkide korunmak şart.